todo mal, que todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado confesar, soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, entendiste la luz, me llenaste de fe, tanto tiempo busqué, y bien. americanas.